Są dwa podstawowe wymiary skutecznej sprzedaży i o nich dzisiaj powiemy w jednominutowym fruze. Zapraszam. Jak działa sprzedaż? Jeżeli kupuję płyn do spryskiwaczy, to decyduje w ciągu paru sekund. Samochód kupuję w ciągu tygodni czy miesięcy. Co więcej, jak kupuję go od kogoś znajomego, zaufanego, szybko decyduję. Od kogoś obcego muszę się zastanowić. Jakie ma to przełożenie na nasz proces sprzedaży? Otóż są te dwa wymiary, czyli trywialność produktu i relacje z kupującym. W związku z tym, jeżeli planujesz proces sprzedaży, to to, co jest trudnym produktem na obce rynki, planujesz w dłuższej perspektywie. Natomiast to, co jest prostym produktem do klientów, z którymi masz relacje, planujesz na krótki termin. No i te dwa wymiary, czyli trywialność zakupu i relacje z kupującymi, to podstawa dobrej sprzedaży.